भी ला रहा है इसको भाई ऐसे नहीं ऐसे ऐसे हिलते हाँ, मत मत करो क्यों मजाक करनी है एक ही बार मरना है दो बार थोड़ी मौका मिलेगा अगली बार मर जाऊंगा एक ही बार मर जाऊंगा <laughs> नहीं नहीं बस कोई बात नहीं आराम से